Good morning mga Friendster Ngayon magsosolve tayo ng 4x4 Rubik's Cube Nung nakaraan nasolve na natin tong 3x3 Pag solve nitong 4x4 the same din ng pag solve ng 3x3 Kasi yung gagawin natin dito gawin natin 3x3 ito yung second layer first layer ito yung third layer kaya maging 3x3 siya ang kaibahan lang itong gitna gumagalaw to nagbabago yan hindi kagaya nitong sa 3x3 hindi ito gumagalaw ay lang pagkakaiba nila pero halos na mga algorithms parehas din kung ano yung ginamit siya sa 3x3 ganito rin ang gagamitin natin sa 4x4 Ayun. Sa 4x4, ito rin yung mga tira. Yung right, left, F front, B back, up, U, down, D. So this is right, R, R prime r prime is counterclockwise. L, that is clockwise. L prime, this is counterclockwise. Pag dito yung clockwise ng right, dito yung clockwise ng L, ng left. Baliktaran yan. Ganun din yung up, pag ganun, yung down, pag ganun naman sa kabila. Ganun din sa front, ito yung clockwise niya sa back naman ang clockwise naman niya papunta naman sa kabila baliktaran lang siya kaya ang mga algorithms dito ay R clockwise R prime counterclockwise L that is left L is clockwise L prime is counterclockwise and so on kaya tandaan nyo yan ha. Susulat ko yung mga algorithm kung kinakailangan. Ngayon, sirain muna natin itong 4x4. Okay? O, oh, yan. Nasira na natin. Ha? Tignan nyo yung gitna. Iba-ibang kulay. Gagawin natin itong isang kulay. Itong mga middle na to. Para maging 3x3 siya. Ganito ang pag-solve niyan. Pisahin natin sa white. Di ba yung white? Hanapin mo yung white. Yun. Nasa taas siya, di ba? Ito nasa taas din. Kailan pareha sila, di ba? Nilagay mo ito sa kabila. Yan. Nilagay mo sa kabila. Pag dinala mo ito, dalawa na. Isa pang white. Ito. Wala, di ba? Pwede mong ilagay. Yun na siya. Yung pang-apat, ito, nasa taas. Yan na. Ay, sa baba siya. Dito siya pupunta, di ba? Ngayon, gawin mo dalawa. Yan. Tanda mo palagi yung dalawa rito, tsaka isa dyan. Para pag ito, dinala mo rito, mahanay siya rito, di ba? Ha? Manay siya. Tapos ilayo mo siya para may balik mo to. Buo na yung white mo. Ngayon, dito sa 3, 3 by 3, yung white, ang opposite is yellow. So this is white. This should be yellow, di ba? Ngayon, sana mga yellow? to lagay mo sa isang yellow na, di ba? Nagiba yung white mo, di ba? Ilayin mo lang to para may balik mo. Yan na, yellow. Buo pa rin yung white mo. Yellow pang iba. Ito. Nasa ilalim. Lagyan mo to sa ilalim. Para pag nilagyan mo to, dalawa na. Ilayin mo para may balik mo to para okay pa rin yung white mo. Okay? Dalawa na siya. Ngayon yung pangatlo. Yun. Pwede nga yan Para pag nilagay mo ganyan, nag-iba yung white mo, di ba? Dapat may balik mo yun. Ilayo mo to. Para pag binalik mo, buo na yung yellow mo, buo pa rin yung white mo. Okay? Ngayon, yung yellow tsaka white, pwedeng green, blue, di ba? Tingnan mo sa white, yellow, white, yellow, pwedeng blue, pwedeng red, pwedeng green, pwedeng orange, di ba? Yeah, white, yellow, pwedeng pink, Pwedeng blue. Ngayon, pag hinanap mo lang yan, di white, yellow, sino ba mas marami? Yun. Di ba may pink? Ito na yung tira natin para mabilis. Oh. Sige, ibahin natin para may matutunan kayo. Uh, gamitin natin itong green. Okay? Green, ito isang green. Lagay mo siya. Huwag mong intindihin kasi hindi ito gagalaw eh. Kasi ganit, nilorotate natin ng ganito eh. Hindi naman tayo nagro-rotate ng ganito. Kaya pag ginalaw mo ito, hindi, hindi nagigiba yung white mo. So, pwede natin green dyan. Isang green na lang. Yan, sa baba, di ba? Kunin mo yung dalawa. Dalawa. Yan. Pupunta yan dyan. Oh. Hmm, di ba? layo mo. Tapos, ibalik mo. Green. Okay na yung white, green, yellow. Ngayon, ito ang tatandaan mo. Tignan mo yung 3x3. White, yellow, green. White, green, yellow. Ano ang sa taas? Orange. So, dapat dito orange. Orange dapat dito. Kasi pag nagawa niyong pink to, hindi niyo mabubuo yung puzzle. 100% sure yan. Kaya dapat orange to. Eh, may dalawa na tayo. Kunin na lang natin itong isa, yan isa. Ayan, ginagawa natin, di ba? Palagi natin ginano yung tatlo. Para pag nilagyan natin ganyan, pwede natin ilayo to. Pag binalik natin, tatlo na siya. Buo pa rin yung ano natin, yellow, green, white. Ha? Diba? Tapos yung huli, tapos yung pinakahuli, yun, nasa baba. Nandito. So, oh, okay na tayo ha. Kasi ito, ito papunta yan dito nakahanay siya. Kaya eh, tama na to. Hindi ha? Pag nilayo mo siya, balik mo siya. Dalawang beses din. Hmm. Buo na lahat yan. Green. Ngayon, alam na natin. Yung opposite ng orange, pink. Orange, dito red eh. Pero pink ang dito. Kaya yung opposite ng orange, pink, opposite ng green is blue. So, this is blue. May dalawa na tayo dyan. Ito yung isa. Gawin natin ganyan. Tapos ihanay natin. Yan. Ihanay natin yan. Para pag nilayo mo to, pupunta mo siya sa kabila para pag binalik mo buo na yung blue buo na rin yung pink kaya buo na yung mga gitna natin ha buo na lahat ngayon 3 by 3 na siya 1 2 3 kaya lahat ng nalalaman natin dito paano natin ito binuho gagawin natin ngayon dito Ayan yung mga dapat nating tandaan. Ngayon, ang susunod natin gagawin ay yung pairing. Ibig sabihin nun, itong dalawang to, kung white-green to, dapat white-green din to. Ipipair natin yan. Lahat yan sila, dapat pairing lahat yan. Kaya, umpisa natin sa white. Meron na tayong white-blue, ayun yung isang white blue lagay mo siya rito para magkahiwalay sila white blue oh, natot ano white blue white blue ito nagtama na to pwede mo na siyang pagtapatin white blue na siya ngayon to dalhin mo siya sa taas si pair na siya tapos palitan mo siya hindi kasi pair to para ibaba mo siya at ibalik mo to ha? buo pa rin yung sa gitna mo may isang pera ka na ngayon susunod natin white orange white green natin yung white orange ito isang white orange white orange white orange dapat ito pumunta rito para maging white orange sila parehas ba? Ngayon, ang problema natin, nasa baba to. Kailangan i-dali natin to dito. Ganito ang tira. Taas muna natin ito para hindi siya gumalaw, nandyan siya. Tapos ito, baba natin. Ito na siya. Punta natin siya sa right. Ito na siya. At iangat natin siya Ayun, pumunta na siya sa taas. At ibalik natin to. Nandiyan na silang dalawa. Ngayon, taas na naman natin siya. Maghanap tayo ng di fair. Ito, hindi fair. Ito, hindi rin fair. Lagay natin to, hindi fair. Ibaba natin. At ibalik natin to. Ha? Nakuha nyo? hindi pa rin to nasira yung gitna natin may dalawa na tayong pair orange white tsaka blue white susunod naman natin ay white green hanapin natin isang white green sa mga ganyan yan eh. Yun, white green. Ikot mo siya. White green. White green. Itataas na naman natin siya. Layo mo to. Para may galaw mo to. Punta mo siya sa kanan. Taas mo siya. Yun na, nasa taas na yung white green. At pag dinala mo, ayan na yung white green taas natin siya ulit ito dalawa hindi pair lagyan natin siya doon at ibaba natin para may balit natin to okay buo pa rin yung gitna natin ngayon ang huli natin ay yung white pink tatlo na yan eh yung white pink na lang ito white pink Saan yung isang white pink? Yun. Tama, tama siya. Oh. Diba? Hmm. Ngayon, since wala na ditong pair, ilayo mo lang to. Para pag inangat mo to, pwede mo ipalit yung dalawa to, hindi pair. Tapos ibalik mo, ibalik mo din dito hmm. apat na sila ha ngayon pagtapos yung white balik tarin mo lang yung yellow naman yellow orange yellow orange yun ang tapat yellow orange diba itaas mo siya palitan mo ng dalawang hindi pair ibaba mo Ha? Balik mo to. Okay? Yellow, pink naman ang susunod natin. Yellow, pink. Yellow, pink. Where's the other one? No. Yan to, yellow, pink. Pareha sila naka-align. oh, iangat mo to. Baba mo. Lagay mo sa right. Angat muli. Ayun eh, bumaba na yung yellow pink mo. Yellow pink. Ayun na siya. Yellow pink. Tapos, taas mo siya. Palitan naman ng hindi pair. Tapos ibaba mo. At ibalik mo to. Okay? then white uh, I mean yellow blue yellow blue yeah, yellow blue ah yellow green that is yellow, this one yellow blue yellow blue makasalungat sila kaya pwede mong ganun yan lagyan mo sa taas Palitan naman ng hindi pair. Tapos ibaba mo. At ibalik mo. Okay? Ano pa susunod? Yellow, green. Yellow. Isa na lang eh. Tatlo na yung yellow. One, two, three. Yung yellow, green na lang. Yellow, green. Yellow, green, where are you? Yellow, green. You, yon, yellow, green, okay? Yellow, green. Yellow, green. Ganun ulit, itaas mo. Ibaba mo siya. Punta ka dun sa kanan. Tapos itaas mo ulit. Ibalik mo to. Yellow, green. Ayan pair, pair, pair, pair. Wala ka nang pagkukunan dito, di ba? Balik na rin mo siya. Ito, hindi pair. Kaya pwede mo siyang iangat. Ilagay mo yung hindi pair. Baba mo. At ibalik mo. Yan. Ngayon, Itong apat na lang ang hindi parehas dito. mga dito. Tatlo pa. Ay, sa dalawa. Itong dalawa na lang pala. Pink, green, green, pink. Orange, green, orange, green. Sila na lang ngayon. Dapat magpalitan sila, di ba? Magkahiwalay sila eh. Dapat ito, dito ganito ang algorithm, algorithm nito isusulat ko yan sa taas yung algorithm para masundan nyo ganito ang gagawin natin dyan dalawa, 1, 2 right clockwise front counterclockwise up clockwise right counter clockwise front clockwise at itong pinakahuli no? nagtapat na sila kaya lahat yan ngayon puro pair na pair pair pair pair okay okay Okay. Okay. Sa taas. Okay. Okay. Okay. Okay. Yan ngayon parang 3x3 na siya. Gawin natin yung kung paano ginawa natin dito sa 3x3. Yung white muna, di ba? Gawin natin white to. Diba ginagawa natin yung ekes, white, kagaya nito. Orange, kapatid sa orange. White orange. Dito, white pink. Saan yung white pink? Ito, white pink ha. nalagyan natin dito yan, white pink. Hmm, di ba, baliktad? Di ba, ginagawa natin dyan. Dito. Pupunta natin siya doon. Lagyan natin white pink. Tapos hanapin mo yung pink. Automatic na yung orange dyan. Ngayon, dito, white green. Yun, white green, di ba? Dapat dito yung white green, di ba? Ito yung white green. Punta natin siya doon. Kasi pag dito, baliktad. Punta natin sa kabila. white green ya lagyan ko sa white green yan automatic yan correct yan susunod white blue ya, white blue baliktad siapa? di ba pag yung ginawa natin dahil mo siya doon yan mo blue white blue white blue white pink white green, white orange. Ngayon yung apat na corners. Ginagawa natin dyan, white. Ano yung lalim? Green. Hanapin mo yung green. Yan, white green. Diagonal. Hanap mo siya. Ilayo mo siya. Ibalik mo to. Ibalik mo siya. Diba? Hanap pa tayo ulit ng white. white, white, pink. Lagay mo sa pink. White, pink. Paraking diagonal yan. Taas na siya. Ilayo mo to. Balik mo to. Balik mo siya. Yan na siya. White ulit. White. White pink ulit. Yan, white paint. Taas mo siya. Layo mo siya. Ibalik mo to para buo pa rin to. Ibalik mo to. White ulit. Hanap tayo ng white. Wala na. Kumbaga ito na lang. Ito isa. Ginagawa natin dyan. Ibababa natin ito dito. Yan. Yan na siya, di ba? Sa baba na siya. Ano yan? Blue. Hanapin mo yung blue. Yan, blue. Yan. Ah, yan. Puno na yung white natin. T na yan. T. T. T. T. Ngayon, baliktad natin sa ilalim yung white at ah, ayusin uh, natin tong second layer diba yung tira natin dyan is to, pwede to kasi walang yellow hanapin mo yung green yan green at anong pink dito orange to dito tayo titira ngayon ilalagay ko yung algorithms dyan ah. kaya ang tira natin dyan is layo layo, lapit, lapit. Front naman. Lapit, lapit, layo, layo. Okay? Hmm. Yan na siya. Oh. Yellow, hindi pwede. Yellow, hindi pwede. Ito, blue. Blue, pink. Dito or dito naman tayo ngayon tama. taas, layo ha, ah, layo layo lapit ah dito pa, taas pa uli lapit lapit tapos front na lapit lapit tapos layo layo Susulat ko yung algorithms niya na para masundan nyo. Gamitin natin yung clockwise, counterclockwise. Ngayon, puro yellow na siya. Oh. Wala na tayo mapili. Ngayon, ganun din ang tira natin para ito naman ang pumunta roon. Di ba Clockwise. Clockwise. Counterclockwise. Counterclockwise. Yung front naman. Clockwise. Dito. Counterclockwise. Counterclockwise. Clockwise. Meron na tayong titirangan dyan. to Green, orange. Hangat natin green, orange. Yan. Green, orange. Anong orange? Ito. Ah, pinto. Dito tayo ngayon. Dayo. Dayo. Lapit. Lapit. Lapit. Lapit. Layo. Layo. Okay? Eh, Basta ganun lang. Layo, layo, lapit, lapit. Lapit, lapit, layo, layo. Ayun lang ang teknik ko para hindi ko makalimutan. Ah, tama to ha. Blue, orange. Blue, orange. Ha. Ah. Tignan mo ha, layo, layo. Lap. Layo, ito kasi ito eh. Nilayo mo dito, di ba? Yan, nilayo mo rin. Lapit naman. Ito, ilapit natin kasi binalik mo. Ilapit din natin ito, binalik mo. Ngayon, yung prat naman. Nilapit mo. Nilapit mo rin. Nilayo mo nilayo mo rin. Oh. Buo na. Okay? Tandaan mo lang yon. At pag na-memorize mo yon, nagiging nasasanay ka na rin at magagamit mo na yung layo-layo, lapit-lapit na yan. Ngayon, dito na tayo sa third layer. Parang 3 by 3 na siya, di ba? Third layer na tayo. Ngayon dito, meron tayong makikita natin ito pwedeng J kaya lang baliktad to eh gawin natin ang I tapos X yung tira natin sa 3x3 ha front right up right up Run. Mga nag-i na siya. Yung cross naman. Front. Right. Up. Right. Up. Front. Oh, see? Cross na siya. Ito lang ang baliktad. Meron tira dyan na algorithm. susulat ko rin yun. Ngayon, titira natin para mabaliktad natin to. Ganito tira dyan. 1. Itong sa gitna, isang ano lang. Isang tira lang. Dalawa rito. 1, 2. Ito naman. 1. Tandaan nyo lang to. Dito naman ang 2. 1, 2. Di ba yung kanina binaba natin? Ito ngayon tataas natin. Tinaas natin ganun. Kumbaga ito lang ang tinira natin ha, ah, yung pangalawang layer na to. Dalawa rin dito. One, two. Ayun ang first step. Ito naman ang second step dito. Dalawa to. Itong dalawang ano. One, two. Diba? Dalawa rito. One, two isa lang 1 dalawa rito 1 2 tapos ibalik natin isa 1 2 yan ang last step to 1 2 ito dalawa rin ha 1 2 Dos, one, two. See? Ito ngayon na natin. Buo natin to. Buo. Ito, mali ito ang dalawang kulay na to. Bali, ang tama lang natin, ito. Ito. Ngayon, ang tira ngayon dito, pagpapalitin natin ito. Itong blue pupunta rito, itong pink pupunta rito. Ganito ang tira niyan susulat ko rin yung algorithm. Right, up, right, counterclockwise yan ha, up, right clockwise ulit, up, dalawa, 1, 2 right, counterclockwise ulit, 1 tama na yan, pink, green, orange, glue. Okay? Ngayon, ito na lang natira natin, yung mga corners. Ngayon dito, yung mga, may orientation dito, tsaka yung position nila. Kagaya nito. Ito tama yung position nito. Bakit? Kasi may pink, may blue, may yellow. Diba? Kaya tama to ito may blue may orange may yellow tama rin di ba ito walang pink ito walang orange kumbaga baliktad to dapat ito nandito ito nandito para tama lahat yung position nila ngayon gamitin natin yung algorithms na to baguhin natin uli yung positioning nila. Ganito lang gagawin natin dito. Dalawa. Ito, ito sa gitna lang ha. Itong pangalawa. 1 2 Dalawa. 1 2 1 2 Dalawa na. Dalawa na to 1 2 Ganun pa rin. 1, 2. Dalawa na ulit 1, 2. Tama, nagbago na yung ano nila. Ito nasira na itong ganun natin. Sira na, di ba? Green, blue. Mali ito, di ba? Ayusin natin ulit yan. Yung pira natin kanina. Yung right, up, right, right again, up na dalawa, right, up. Tingnan natin ha, ah. ayan, may tama na siya, tama. Tama itong dalawa. Ito na lang, pagkapalitin natin. Right, up, balik mo yung right, up ulit. Balik muna naman yung right, dalawa to balik mo yung right buo na ayun yung mga corners na tignan mo tatama na yan orange green yellow ha ngayon, itong tatlo ang mali. Itong tatlo na to ang mali. Gagawin, paikutin natin yan ng counterclockwise. Ito na sa harapan mo itong tama at ganito ganitong tira. Up, right dito, up, left dito. Up, right papunta rito, up, left papunta rito. Tingnan natin ha. Hindi pa rin tumama, walang blue. Tira pa rin ganun. Up, right, up, left, up, right, up, left. Susulat ko yung algorithm ha. Ba, ah, tama na. Pink, green, yellow. So, ah, tama na. Tama yung position tsaka yung orientation. Tama yung position, tsaka yung orientation. Ha? Ngayon, itong dalawa na lang ang babagoy natin. Kaya yung tama, ilagay mo sa likod at ayusin natin to. 1, 2, 3, 4 din ulit. 1, 2, 3, 4. Mali pa rin ha. 1, 2, 3, 4. Hindi pa rin. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Diba? Tama na siya. Ikot mo to. Ilagay mo na naman sa likod. so, naman. Sulat ko rin yung algorithms. Ha? 1, 2, 3, 4. One, two, three, four. At ito na ang nangyari. Amazing. Diba? Nabuo natin. Diba? Napakadali. Ganun lang. Tandaan nyo lang. I-memorize nyo lang yung mga tira at makakabuo kayo ng 3x3 4x4. Kaya mga Friendster, maraming salamat sa inyong lahat. Thank you for watching. God bless us all. And maraming maraming salamat. Bye-bye.